Yo soy Rafael Moreno, mi mujer Beatriz y mi niño. Oh. Eh, estamos aquí porque la situación se puso demasiado precaria y, a la vista de tanta vivienda bancaria vacía fue lo último que se pudo hacer, fue ocupar una vivienda. consideramos que sin un techo no tienes nada. O sea, sin el techo no hay un trabajo, no hay un estatus bueno, ni social ni laboral, no, no hay un futuro. Donde, porque toda persona tiene que tener un, sitio donde bañarse, donde dormir, donde descansar y en la calle no es el sitio. Y menos para niños niño de dos Hombre, para nosotros esto de socio ha sido muy importante. Gracias a ellos y a la organización y al apoyo mutuo pues hoy por hoy mi niño tiene techo. Entonces para nosotros estos desahucios, cualquier otro organismo que luche ah. por los derechos del pueblo pues y por los derechos humanos, pues eso siempre tiene un, huequito de cristal ahí arriba. Porque en la calle no podíamos estar. No... Y porque mi madre me dejaba bañarlo de bañarlo, si no, no... José. A ver cómo me averiguo yo con el niño una sola persona no va a hacer nada. O sea, ni 20. Esto tiene que ser pues, contratado. Contratado, organizado, bien organizado, apoyando mutuos y, tanto como nosotros hay mucha más gente que todavía sigue durmiendo en la calle. O sea, hay que solucionarlo. Y por supuesto yo apoyo una organización, yo apoyo un movimiento de todos. Y por eso tenemos que estar el sábado 21 de marzo en Madrid para pedir pan, trabajo y techo. Que mi niño con dos años se tiene que ir a la calle, yo me cojo y me voy. Pero no a la calle. De aquí a otro.